Chau amichis de Fisi Más. ¿A qué cosa sirve el cardio? El ejercicio cardiovascular sirve para bruchar kilocalorías, avanzar de peso, más no solo cuelo, te sirve para la mente, liberar la mente, todo el estrés, eh, botar todas las toxinas que nos avanzan de nuestro cuerpo, aunque te ayuda al pulmón y si el pulmón entra buena energía, Tú hay più para para fare actividad y y sei carico por quello yo concilio de hacer el ejercicio cardio al menos de 2 a 3 volte a settimana. El giorno de hoy vamos, vamos a utilizar la corda, vamos a hacer un poquito de, cardio, vamos a hacer cardio y vamos a añadirle un poco de ejercicio de abdomen. Vamos a hacer 20 eh, minutinos que te, que te van a ayudar eh, a meterte en forma, a bruchar, a tonificar y eh, lo melio. Que tú crees buenos hábitos, buenos hábitos a la vida y sea siempre cargo y fuerte. A mí todos estos ejercicios me han servido. Da Pablo. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con con un poquito de, movilidad, movilidad, movilidad, enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad física. Vamos a hacer un, un rescaldamiento, un rescaldamento de 3, 4, 5 minutos y dopo vamos a entrar con los ejercicios, con la corda, vamos a saltar la corda, eh, mm, vamos a saltar la corda normal, normal, normal, a piacere, como te piachate a tu gusto, y le añadimos un ejercicio de abdomen, será un ejercicio activo, poca pausa, poca pausa, poca pausa. Así se alimenta el ejercicio cardio. Ok, ta, ta, ta, ta, ta. Perfecto, perfecto. Eh, importante, vamos a, andiamo a, a hidratarnos un poquito. La vitamina mía, guarda, agua pura. <laughs> tú te hidratas con lo que tú voy, con lo que te piace, dai, dai, dai, dai, dai. Vamos a iniciar con, con nuestro con nuestro riscaldamento, con nuestro riscaldamento y dopo iniziamo con nuestros ejercicios ok perfecto, perfecto, perfecto vamos a iniziare prepárate 3 2 1 via vamos a hacer 3 jumping ya 1 2 3 y paso paso avanti 1 1 2 3 y paso paso avanti 2 1 2, 3, y passo avanti, ta, 3, 1, 2, 3, y ta, ta ta ta 4, 1, 2, 3, 4, era solamente 3, dai, non importa, non importa, vai, su, su, su, ok, 1, 2, 3, y ta, passo avanti, se va, 4, 1, 2, 3, ta ta ta ta ta ta ta 5 1 2 3 ta ta ta ta ta ta 6 6 6 6 6 1 2 3 e scendo scendo scendo scendo scendo scendo 7 mancano 3 1 2 3 e scendo dai dai dai dai dai ultimo ultimo 2 più 1 2 3 e scendo dai dai dai ultimo ultimo ultimo 1 2 3 e dai dai dai ok perfecto continuo continuo un po de corseta corsa corsa vamos a fare vamos a fare 3 eh, 3 skippy abro laterales ok 3 2 1 via 1 2 3 abro 1 2 3 3 eh, 9 último 1 2 3 10 10 10 10 vamos a fare vamos a fare 10 burpees Bur burpee dai dai dai dai dai e scendo scendo ta a terra ta ta ta 1 yendo e ta ta ta 2 ta ta 3 ta ta quattro, 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9, último, último. 10. Ah. Oh, <laughs> Se ¿no? Iniciamos. Hidrátate. Hidrátate. Hidrátate. Vamos a iniciar. Corta abdomen. Un lavoro continuo. Ok, vamos a iniciar. Eh. Vamos a iniciar. Eh. Prepárate, prepárate. 20 minutos. Vamos a saltar a corda aproximadamente 35 segundos mentalmente. Yo me gradúo, me gradúo, dopo de cuello Seguimos con ejercicio de abdomen. Mira comando, mira comando. Prepárate, prepárate, prepárate. Se va. Vamos a nichar con cuesto. Piano, piano. Piano, piano. Salto, salto. Ta, ta, ta, ta, ta. Salto, ta, ta, ta, ta, ta. Salto, salto. Ta, ta, ta, ta, ta. Salto, salto. Sí. Muévete, muévete, muévete mueve la corta, gira la corta, gírala, gírala, gírala, gírala, gírala, gírala, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Abdomen, posizione, toco, da, toco, va, plan, toco toco, toco tocco, tocco, tocco, tocco, tocco. Ok, salto la corda, salto la corda, normale, normale. Il cardio, il cardio, il cardio ti aiuta a bruciare, a perdere peso, a metterti in forma. Ok, ok, ok. Vamos a meter un el abdomen. Abdomen. Mountain climber. Mountain climber. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ok. Fibra corta, una corta di una corda Vivo el veloce si voy abdomen, abdomen. Plan, plan, plan. Plan. Abro, chiudo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Vamos. Fuerza. Fuerza. Fuerza. Sí. Sí. Sí. Vamos a meter un poquito. Corta. Corta en dietro. Tú salta como voy. Atome, a tome Va, abro, abro, mano, toca, abro, abro, mano, toca, abro, abro, mano, toca, abro, toca, ok, Atome. ah. corta, corta, lato, uno, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. Cuadro, va. Mano contraria. Toca punta. Sí. Toca. Sí. Toca. Sí. Toca. Sí. Toca. Sí. Toca. Ok. Se va, se va. Salto la corda. Andiamo. Un solo pie Cambio. Solo en una pista ciclable es probable que pasen las bicicletas. Dando la prioridad. Abdomen, abdomen. Plan, plan. Plan de lato. Dopo, abdomen. Y en el próximo cambio de lato. Cambio, cambio, cambio. Continúa. Salta conmigo y tú. Vamos a que su la corda. que su. que su. que su. topo facciamo el ponte. Vamos a parar el ponte, guárdalo acá. El ponte. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Torno. Va. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, La cuerda, la cuerda. Gire, gire. Cambio de brazo. Cambio. Mantente, mantente. Sí, sí. lo gira. Gira, gira. Uh. Dopo, andiamo con el mejor ejercicio para el abdomen. Mountain climber. Escalatore. Véstelo. Mountain climber. Salta como tu voy Plan, plan, plan. yo avanti. Mantente. Mantente. Sí. Mantente. Mantente. Mantente. Ok. Estamos casi finalizando. Estamos casi finalizando. 3, 2, 1, corta. Vamos a girar el posto. continúa uh. vamos, vamos. No se mola más Ok. Plan invertita. Plan, plan, plan. Plan invertita, ahí Ok, vamos. Andiamo. La última con la corda, la última, La última, la última, Dai, dai, dai. La última, La última Forza, forza, forza! no te fermi mai! continua, continua, continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 10, 1. Por último, abdomen de Cristiano Ronaldo. Abdomen de Cristiano Ronaldo. Vamos a fare 30. 30 tocos, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y più, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ah, te la llamo fatta, te la llamo fatta por hoy, te la llamo fatta. Vamos a hacer un poquito de, de stretching, dai stretching, stretching. un piccolo allenamento cardiovascular Tu a se lo puedes repetir de due a 3 volte. Mi recomiendo si voy a estar en forma, que el cuore funcione que la mente funcione, che tutto funcione, no dimenticarti de hacer ejercicio, cardio, al menos de una, de due a 3 volte a semana. Ok, vamos a hacer un de stretching, piego ginocchio e Cambio. Cambio. Tuya de insieme. Perfecto. Cambia dietro. Cambia. Ok. Talones. Perfecto cambia. Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro. Piego ligeramente ginocchio y me fermo. Cambia. Ok, lato. Ok, cambia. toda casa lo fai con più, con più paciencia più tranquilo con più tempo a tutti mille mille mille gracias. Y si ancora no te has suscrito a este canal, canal, a eso. De cuore Pablo